m'a fait flipper. J'en ai déjà vu ici des mecs qui s'arrêtent pas. Lui s'arrêtait. J'ai peut-être euh, tapé des fesses pour rien. Mais j'en ai vu des mecs qui s'arrêtent pas ici. Hein. Je te raconte pas. Hein. Ça a toujours euh, bien fini, mais. Ça peut être comme ça indéfiniment. Putain mais la voiture... Oh putain Pardonne-moi Seigneur, j'allais dire un truc haut. J'allais dire que personne conduisait la voiture mais en fait euh, bon... Ah, c'est comme si elle mettait un charger sur un fond vert aussi, moi. difficile à voir. On peut pas tout analyser non plus. Bon du coup c'était pas une voiture autonome. Alors ça, ça m'impressionne. Genre, sont capables de finir Harry Potter en marchant jusqu'au tramway. J'aimerais ça le commencer à potin. j'ai pas réussi à pas mettre le pied. C'est un manque de skills. Comme ça qu'ils disent le jeune. ça roule bien aujourd'hui. Étonnamment. Ça roule tellement bien que je suis en train de me faire tout le monde par la droite. Hein. Là. Et pour reste du code de la route. les couilles avec ces pistes de vélo là. Il y avait deux voies, ça avançait pas déjà. On nous a pendu une piste cyclable. Et je voulais vous la montrer, mais j'ai pas la patience en fait. Je te jure, du jour au lendemain, c'est tombé en une nuit ça. Et du jour au lendemain, le trajet est devenu plus long uniquement dans... Je cherchais le trajet il est devenu plus long uniquement sur ce bout de route que sur le total. C'est quand même impressionnant. On va pas faire les gourmands. C'est pas, ici c'est un peu un endroit où tu vois plein de trucs on va une cycliste au niveau de l'inconscience euh, je pense qu'on peut y donner une médaille